Hamıya salam aleykum. Bu videoda sizə bir proqram tanıtmaq istəyirəm. Bu proqram vasitəsilə az əvvəl gördüyünüz kimi editləri 30 saniyə kimi qısa bir vaxt ərzində yaratmaq mümkündür. Üstəlik proqramda bunun kimi daha bir sürü çoxlu effekt var və sizi də bu proqramla tanış eləmək istədim. Proqramın adı XYFX Pro-dur Daxil olduqda qabağımıza ilk növbədə nümunələr çıxır. İstəsəniz bu şablonlar əsasında videonuzu düzəldə bilərsiniz ya da ki, bu ortadakı pil işarəsinə basaraq istədiyiniz şəkili, videonu proqramın içinə atıb orada istədiyiniz kimi editləri edə bilərsiniz. Hələlik isə bayaq başdakı videonu necə yaratdığımı göstərim, daha sonra isə proqram haqqında ətraflı məlumat verərəm. İlk növbədə music bit sözünün üstünə basırıq, daha sonra isə burdakı həmin şəkilləri videonun içinə əlavə edirik. Şəkillərə əlavə edəndən sonra isə burdakı next sözünə basdıqda artıq bizə musiqi şablonları verəcək və onun da içindən istədiyimiz seçərək videonu yaddaşda saxlamaq lazımdır. между нами, маме, между нами Mən buradakı Lord Limansını seçmişdim. Ona görə də elə editin adını Lord qoymuşdum. Və indi həmin musiqini tətbiq edərək videonu hazırlayaq. Buradakı quş işarəsinə basdıqdan sonra isə artıq video özü hazırlanır və aşağı hissəsində kiçik bir loqo yaranmaqla videonuz hazır olur. Bu loqonu da silmək üçün siz proqramın pro versiyasını satın almalısınız. İndi isə keçək başqa şablonlara. Ən yuxarıda dinamik sticker deyilən bir bölüm var. Bura daxil olduqda isə yenə içəri bir şəkil yerləşdirək və buradakı müxtəlif stikerlərdən bu şəklə əlavə eləmək mümkündür. İkinci hissədə isə Magic Sky adında bir bölüm var. Bu hissə əsasən göy üzünü dəyişdirmək üçün şablondur. Ona görə də bir göy üzü şəkli olan şəkil yüklədim və buradakı şablonlara basdıqda göy üzünü bu şəkildə dəyişdirir. Daha sonra burada layout effects deyilən bir bölüm var. Burada isə müxtəlif effektləri videonuzun və e, yaxud şəklinizin üstünə atıra bilərsiniz. Xüsusilə də kimi köhnə film effektlərini və neon effektləri və bir sürü burada olan effektlərdən seçərək öz videonuza əlavə etmək mümkündür. Bundan aşağıda kamera FX bölümü var. Bu isə kameranın hərəkətini seçmək üçündür. Məsələn, Burada kameranın sağa, sola, aşağı, yuxarı, zoom in, zoom out kimi müxtəlif effektlərini öz videonuza əlavə edə bilərsiniz. Bir bölüm də var burada tekst bölümü. Burada isə hazır tekst şablonlarından istifadə edərək videonun üstünə yazı yazmaq mümkündür. Məsəl üçün bu yazını dəyişdirək. Bu yazını belə dəyişdirdikdən sonra burada fontu seçərək bu hissədə isə yazının şablonunu seçərək müxtəlif animasiyalarda olan şablonlardan istifadə etmək mümkündür. Daha sonra burada su effekti deyilən bir hissə var. Burada da təbii ki, bunu əlavə etmək üçün su olan bir şəkliyə ehtiyacımız var. Məsəl üçün mən belə bir şəkili əlavə etdim və birinci effekti seçirəm. İlk baxışdan görünməyə bilər, lakin yaxınlaşdırdıqda dənizin içində suyun az da olsa tərpəndiyini görə bilərsiniz. Təbii ki, bir tək bu deyil, başqa müxtəlif su effektləri mövcuddur, amma burada şəkli seçmək çox əhəmiylidir. Düzgün şəkli seçmək çox vacibdir. Və ən son effektə gəldik. Burada isə təbii ki, şəkilə və yaxud videoya rəng effektləri əlavə etməkdir. Hazır şablonlardan videonuzu, şəklinizi müxtəlif formalarda rəngləndirə bilərsiniz. Əgər deyirsinizsə ki, hər hansı bir şablona bağlı qalmaq istəmirəm və bunların hamısından istifadə edib videomu editləmək istəyirəm, burdakı plus işarəsinin üstünə basaraq şəklinizi və yaxud videonuzu proqrama əlavə edirsiniz və burdakı hər cür effektləri bir videonun içinə daxil edə bilərsiniz. Və belə bu videomuz da bura qədər idi. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə Sağ olun, Allah'a emanında.